arkadaşlar uzun zamandan sonra bir video çekmeye karar verdim. Duştan yeni çıktım da kumpa hareketleri öğrettim. Şimdi burada çok sevdiğim bir sevdiğim bir oyuncak var. Tada! Slime. YouTube'da bugün slime'lar çok popüler. Böyle sıkıyorsunuz. Oh. Oh. Değişik sesler çıkıyor. Hatta böyle de parmaklarınızı böyle böyle içine takabilirsiniz. Onun <laughs> çok ilginç sesler. Bir de bu köpüklü aslında bunu kermesinden aldım. Perşembe günü kermes vardı okulumuzda. O kermese katıl... Bir de ben de kermes kuracağım. Kermese katılmak isterlerse evine evinin adresini annene söyle sana versin de, de, der, den, der, derler olursa diyenler olursa yani kermesi. Onlara da çok ilginç şeyler vereceğim. Bu arada bayağı video atamıyorum. Özür dilerim çünkü bugün çok yoğun oldum. Bugün iki video atacağım şimdi. Baksana ne kadar ilginç. Böyle slime videoları var. İnsanı rahatlatıyor. Bakın kıpkırmızı. Görebilirsiniz. Ooo kırmızı. Oh. turuncusunu var. Onu da getireyim ben size. Turuncu. Turuncu gel bakayım. Turuncu. Oh. İki tane slime'ım. Oynanılabilir bir slime var. Tamam. Oh. Oh. Oh. Böyle güzel bir slime videoları var. oynayabilirsiniz slime'la. <laughs> Bak bildiğin bildiğin bir bildiğin patates bu. Bildiğin patates slime'ı. Bu turuncu renk. Turuncu renk. Bakın tut turuncu. tut Turuncu. İki tane slime aldım kermesten. Hani o beyaz bir dükkan vardı ya abi ve abla çalışıyordu orada. Orada ben slime aldım. Bozuk paralarla aldım. Baya para biriktirdim. Hatta Clash Royale kartları da var. O kalem kutumda çıkaramam. Bugün okul günü değil. Ama onları da gösterebilirim. Ama baya efsanevi kartlarım var. Onu söyleyeyim. Hop. Aa, slime. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray. Galatasaray kırmızı turuncu kırmızı turuncu kırmızı kırmızı turuncu Galatasaray Cuman Cepper de benim gibi Galatasaray. Onu da izleyebilirsiniz benim videomda. Ama Halil Söyletmez YouTube'u bırakacak. Ama ben izin vermeyeceğim buna. YouTube'u bırakmayacak. Cuman Cepper videoları gelecek her gün. Ama Instagram'dan da video atar. Şimdi bunu şimdi bir tanesini yerine koyayım. Çünkü bitmesin ömrü. ben bu arada kapaklarını karıştırabiliyorum. Çünkü bunlar aynı kapaklar. Neyse. Uh, uh, sık sık sık sık sık. Alright. Bakın şimdi size teknik göstereceğim. Nusret time. Hani hani Nusret videoları vardı ya ete vuruyordu. Sonra bir de tuz döküyordu. Hani hani şey Cuma Ceber'di. Cüneyt de aynı hareket yaptı. Ama sonra da tokat attı bir tane. Hani Cüneyt et, et, etle oynuyordu ya Nusret yapıyordu. Sonra <laughs> yakalamış Cuma Ceber. Sonra da sonra da tokat attı. Ama bir tane et kalmıştı. Orası biraz midemi bulandırdı da. Artık bunları bahsetmek istemiyorum. Slime'larla oynayalım biraz. Neyse. Şimdi slime konuşacak. Umarım ya arkadaşlar. Daha fazla Cenker videoları gelmesi istiyorsanız şuradaki çıkan videoyu tıklarsanız önceki videoya gidebilirsiniz ve şuradaki çıkan abone ol tuşuna da basarsanız kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Evet cidden bay bay. Bu arada tıklayın şu videoya saniyeniz gidiyor. Neyse. Hepinizi seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.